Hii ni sehemu ya nne ya elimu juu ya unywaji wa maji, na katika sehemu hii tunazungumzia ni kiasi gani cha maji ambacho binadamu anapaswa kunywa kwa siku. Mimi ni Anatoria Gabriel, na kupitia Daktari Kiganjani, Dr. Ayubu Msalilwa ndiye anayetupa elimu hii. Tunakunywa maji kutokana na uzito wa miili yetu kwa wastani wa asilimia 60 ya mwili wako umetengenezwa na maji. Hizo asilimia 60 inamaanisha kwamba ni uzito wako ule, kwa sababu seli zako ndio zinatengeneza uzito wako wa mwili. Dokta, kumekuwa na dhana ya kwamba mtu anatakiwa kunywa maji lita tatu mpaka tano kwa siku. Hii ni sawa? Sio sawa kitaalamu. Kwa nini? Tunakunywa maji kutokana na uzito wa mili yetu. Kivipi daktari? Chukulia mfano mtu ana kilo hamsini za uzito wake, unachukua zile kilo zako unazidisha mara tatu kwa inakuwa ni hamsini mara tatu. Jibu unalolipata ni mia moja hamsini. Sasa unachokifanya hapa, angalia ile namba ya kwanza kabisa ambayo ni moja. Kwa hiyo katikati ya namba ya kwanza na ya pili unaweka desimali, kwa inakuwa ni moja nukta tano. Kwa hiyo utatakiwa kunywa maji lita moja nukta tano kwa siku. Narudia tena, kama mtu ana kilo hamsini au tuchukulie mfano tena, kama mtu ana kilo sitini, huyu mtu atatakiwa kunywa maji kwa kuchukua sitini unazidisha mara tatu. Ukizidisha mara tatu, jibu utakalopata ni 180. Sasa kutoka namba ya kwanza na ya pili unaweka desimali, kwa hiyo itakuwa ni moja nukta nane. Ile moja nukta nane ndio kiwango cha maji ambacho unatakiwa unywe kwa siku hiyo ndani ya masaa 24. Napomaanisha masaa 24, ninamaanisha kwamba hii moja nukta nane ni kwa ajili ya yule mtu ambaye anafanya kazi za kawaida ambazo hamalizi maji yake mwilini kwa uharaka, kwa maanisha kwamba hafanyi kazi ngumu. Kwa hivyo atakunywa haya maji lita moja nukta nane kwa siku kwa mfumo huu, ya kwamba chai atakuwa amekunywa asubuhi ita kitahesabika, kiwango cha maji kilichopo kwenye mchuzi wa mboga kitahesabika, kiwango cha maji kilichopo kwenye juisi kama atakunywa kitahesabika, kiwango cha maji kilichopo kwenye chakula ambacho ni kidogo pia kitahesabika, pamoja na kiwango cha maji ambacho atakunywa kinatakiwa kifikie sasa hizo lita moja nukta nane na haya maji sasa yanatakiwa yanywewe katika namna ambayo ni rahisi sana. Unakunywa maji kama vile unakunywa soda. Mara nyingi sana watu wengi tukinywa soda tunakunywa kidogo tunaweka, tunakunywa kidogo tunaweka, tunaita sips kwa Kiingereza. Sasa hata unywaji wa maji unatakiwa ufanyike hivi hivi. Mtu anatakiwa anywe maji kama vile anakunywa soda anakunywa kidogo kidogo mpaka kile kiwango cha maji ambacho anatakiwa anywe kwa siku kiweze kufikiwa. Kwa ufanuzi huo, daktari, utakuwa umesaidia wengi, kwa sababu mtaani kuna mambo mengi. Kunywa maji lita tatu mpaka lita tano kwa siku, pamoja na hayo ambayo umetufahamisha kwamba ni kiasi gani ambacho binadamu anatakiwa kunywa, lakini je, mtu asipofikisha sasa hicho kiasi cha maji ambacho umetuambia na asipokunywa maji kabisa, madhara yapi ya kiafya ambayo anaweza akayapata moja kwa moja kwa mfululizo ambao sio rasmi ni kwamba utapata choo kigumu. Usipokunywa maji ya kutosha, utapata choo kigumu. Ukipata choo kigumu ni vibaya, kwa sababu kinaweza kikakuangua na ukaumia, na utakapokuwa umeumia, ni rahisi kwa wadudu kuweza kuingia sehemu iliyochubuka na kuweza kuleta maambukizi kwenye mfumo wako wa damu. Madhara ya pili ni kwamba utakuwa mchovu, utakuwa ni mtu ambaye umechoka mara kwa mara. Kuchoka mara kwa mara sio kuzuri, inamaanisha kwamba huwezi kufanya kazi kama inavyotakiwa, tunajua kwamba mojawapo ya kitu ambacho tunakisikia sana sasa hivi ni kwamba tunatakiwa tufanye kazi kwa bidii. Unapokuwa umechoka, uwezi kufanya kazi kwa bidii, familia yako inakutegemea, utashindwa kuzalisha vitu kwa ajili ya familia yako, utashindwa kufanya kazi kwa ajili ya familia yako. Kwa hiyo haya ni madhara tu ya kutokunywa maji. Madhara nyingine, utazeeka mapema, ndiyo kama ngozi yako inakuwa haina afya, inazeeka mapema, na kuzeeka mapema wakati mwili wako bado ni mdogo sio kitu kizuri na wala hakilete muonekano mzuri kwako. Kwa hiyo ni vizuri sana ukajitahidi kunywa maji. Kitu kingine ni kwamba, madhara mengine ni kwamba akili yako itashindwa kufanya kazi vizuri. Kwa sababu akili yako itashindwa kufanya kazi vizuri, utashindwa kuwa makini wakati unafanya kazi. Kama unaendesha, utashindwa kuendesha vizuri, kwa sababu akili yako itakuwa ifanye kazi vizuri. Kama ni mtu ambaye unauza duka au unafanya biashara, unaweza ukapata hasara. Kwa mtu yoyote ule, kama kama ni mwalimu mwanafunzi kama ni daktari nitatibu watu vibaya kwa sababu akili yangu itakuwa ifanye kazi vizuri nitashindwa kulea vizuri watoto kama vile ni mzazi na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo akili yako itakuwa ifanyi kazi kama inavyotakiwa ifanye, lakini tu kwa sababu haunywi maji. Kitu kingine ni kwamba itakuwa rahisi wewe kuweza kuumia. Maji yanafanya hali ya ngozi iwe vizuri, lakini pia yanakusaidia mfumo wako wa mwili kuweza kukulinda. Unapokuwa haunywi maji ya kutosha, mfumo wako wa kinga unakuwa chini na ngozi yako inakuwa haina afya. Hii ngozi inaweza ikaumia kirahisi. Ikiumia kirahisi, inaweza ikaruhusu wadudu waingie ndani, ukapata magonjwa mengine, lakini tu kwa sababu ulikuwa haunywi maji ya kutosha. Kitu kingine, utanenepa kupita kiasi. Kunenepa sana ni tatizo. Unapokuwa umenenepa sana, vitu vingi sana vinatokea kwenye mwili wako mishipa yako ya damu inashindwa kusukuma damu vizuri, uko rahisi, itakuwa rahisi kwako kuweza kupata shinikizo la juu la damu, itakuwa rahisi kuweza kupata magonjwa kama kisukari, mfumo wako wa kinga utashuka. Lakini pia kitu ki, kingine ambacho kinaweza kikakupata kibaya ni kwamba utashindwa kuweza kutimiza zile shughuli zako za kila siku, na hata ukitimiza itakuwa rahisi kuweza kuumia. Uzito unavyokuwa mkubwa, ni rahisi kuvunjika mifupa, ni rahisi pia kuweza kuhakikisha kwamba kumfanya mtu akashindwa kuweza kuwa mtu ambaye anatakiwa afanye kitu ambacho anakifanya mara kwa mara. Baada ya hayo yote dokta, nini ambacho kinaweza ikatokea? Baada ya kuwa imetokea hayo, unaweza ukajikuta ni kwamba ni mtu ambaye hujipendi, au upendi mwili wako, au upendi vile unavyoonekana, nayo pia italeta athari ya kisaikolojia. Misuli kubana mara kwa mara inatokea hapa kama haunywi maji ya kutosha, na hii kubana misuli mara kwa mara kunaweza kukufanya ushindwe kufanya majukumu yako kirahisi, utasikia unasikia maumivu, utakuwa upendi kufanya kazi na unaweza mwisho wa siku ukaishi utaishia kunenepa sana, na madhara mengine ambayo ni makubwa zaidi kwamba utaua figo zako. Kutokunywa maji ya kutosha kunasababisha kuumiza figo, kwa sababu figo zako zinafanya kazi ya kuchuja sumu au kemikali ambazo zinakuwa ziko mwilini mwako. Unapokuwa haujazipatia maji ya kutosha, zile kemikali zinakuwa zina kiwango kikubwa, na kile kiwango kikubwa kikitokea kinafanya wewe uweze kuziumiza zile figo zako, na figo zikiumia, jamani, ni gharama sana kuweza kutibia magonjwa ya figo na watu wengi hatuwezi kwa sababu figo zako zikishindwa kuanza kufanya kazi uta, utahitaji figo mbadala hizo figo mbadala sidhani kama watu wote hapa tunaweza kutoa angalau milioni moja kwa kila siku ambayo tutakuwa tunatumia mashine za kusafisha damu kwa hivyo mungu ametupatia figo ambazo zinafanya kazi ya kusafisha damu ya kwako kila siku bure tuzitunze hizo figo zetu kwa hivyo na figo zikifa au zikipata shida ni rahisi kuweza kupata magonjwa mengine, ni rahisi kupata magonjwa ya moyo, ni rahisi kupata magonjwa ya ini na ni rahisi sana kupoteza uhai. Kwa hivyo ni, wash, ni wasihi sana ya kwamba tutunze figo zetu, tutunze maisha yetu tu kwa sababu tu ya kushindwa. Tusifanye hivyo tu kwa sababu tumeshindwa kunywa maji afu tukaja kupata madhara makubwa. Asante Dkt. Ayubu Msalilwa kupitia Daktari Kiganjani kwa elimu bora kabisa kuhusiana na swala zima la unywaji wa maji. Endelea kutufuatilia kwa sehemu ya sita na sehemu nyingine zinazofuata ili uweze kupata elimu juu ya swala zima la unywaji wa maji kwa ajili ya afya yako.